Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ισχύει για μας αλλά και όλη, για όλη την αριστερά η Χρυσή Αυγή να της δίνει μαθήματα. Όπως επίσης να δίνει μαθήματα στο εργατικό κίνημα με το οποίο καμία σχέση δεν είχε και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την εργοδοσία και τους βιομήχανους. Τώρα, στη συζήτηση που ε, προηγήθηκε, ο κύριος Υπουργός μίλησε για το τίμημα της αναβλητικότητας. Να το πω πιο συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πραγματικά υπήρξαν αγώνες που είτε σταμάτησαν είτε καθυστέρησαν επιδιώξεις και στοχεύσεις που είχε η κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα και τα κόμματα που την εκπροσωπούν και αυτή τη στιγμή με αφορμή την κρίση θέλετε ένα σενάριο που σπάζοντας κάθε έννοια συλλογικότητας να μπορέσετε να ανακάψετε με μισθούς που θα είναι στην κυριολεξία ψίχουλα και με ένα κράτος κοινωνικό που δεν θα υπάρχει πια, μια που το θεωρείται πολύ μεγάλο βάρος για τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Συνήθως η κυρία Βούλτεψη είναι εξαιρετικά ικανή και εχμηρή ως εκπρόσωπος του κόμματός της. Σήμερα ομολογώ ότι τη βρήκα λίγο απροετοίμαστη και πρόχειρη, αν και είπε κάποιες αλήθειες. Είπε δηλαδή και υπονόησε ότι το προηγούμενα χρόνια ήταν κάπου ε, στις, μεγάλες παροχές που έπαιρναν εργαζόμενοι λόγω των κλαδικών της συμβάσεων Είπατε, είπατε, στα χρόνια με τα λεφτά, όταν τα συνδικάτα μιλούσαν ότι παρακαλώ, υπάρχουν λεφτά. Ας, ας σας παρεξήγησα, Εντάξει. κυρία Βούλτεψη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η ίδια, παρακαλώ, η ίδια, η ίδια η ομιλήτρια, η ίδια η ομιλήτρια είπε ότι αν σας παραξήγησα, ζητώ συγγνώμη. Άρα τα έβαλε στη θέση της μόνη της όλα. Το χρόνο θα σας τον δώσω, συνεχίστε. Λοιπόν, η κυρία Βούλτεψη συνήθω διαμαρτύρεται για τι διακοπές που κάποιοι κάνουν σε αυτήν. Έκανε και σε μένα, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Κυρία Βούλτεψη, σα παρακαλώ όμω. Ωραία, δεν αναφέρομαι σε εσά. Λοιπόν, να αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα. Όταν υπήρχαν ρυθμοί ανάπτυξη, λοιπόν, καπιταλιστική ανάπτυξη, τότε ποια ήταν η κατάσταση των εισφορών που απέδιδαν οι εργοδότες. Ποια ήταν η σταθερή και μόνιμη κρατική χρηματοδότηση προς τα ταμεία. Ποιο ήταν το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής. Γιατί ξαφνικά θέλετε να μας πείτε ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ότι εν τη αυτή περιπτώσει πρέπει να πάρετε μέτρα για να μας σώσετε. Λοιπόν, και επειδή ζητήθηκε ποια είναι, ποιοι είναι οι πόροι στους οποίους θα καταφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, να υπενθυμίσουμε ορισμένες προτάσεις μας για τη φορολόγηση του πλούτου, για την εθνικοποίηση των ΔΕΚΟ που θα συμβάλλουν σε θέσεις εργασίας, για την εθνικοποίηση των τραπεζών, μια που παίρνουν τόσο τσάμπα χρήμα με την ανακεφαλοποίηση και άρα θα πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και τέλος, όσον αφορά το χρέος, έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ενός μορατόρου πληρωμό δόσεων στο βαθμό που δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις στον κόσμο της εργασίας. Αυτά λοιπόν είναι υπόθεση αγώνων και του ΣΥΡΙΖΑ και του Λαϊκού Κινήματος και με αυτό είναι τελευταία λέξη. Το λόγο έχει ο συνάδελφος βουλευτής Δράμας, κύριος Χρήστος Καραγιανίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.